Ons is besig, nog steeds besig met namtetiese apologetiek. Uh dit beteken ons verdedig ons geloof gebaseer op die waarheid en die krag van die woord van God, die Bybel. En ehm um, ons het die vorige kere gekyk wat dit beteken apologetiek. Ons het uh die vorige lesing al gekyk na die unieke uniekheid van Christus, die gesalfde. 'n Spesifieke persoon wat sou kom geprofeteer deur die Ou Testament uh, aan die kruis gesterf het. God as mens gekom het, aan die kruis gesterf het en uit die dood het opgestaan het. En dit ter verheerliking van God die Vader en tot redding vir my en jou. 'n Baie spesifieke persoon, die gesalfde Jesus Christus. <clears throat> en ons het gesien die profesie in die Ou Testament wat ons kan gebruik <clears throat> om om mense tot die geloof te bring in Jesus Christus. En te bewys dat daar God is. So die identiteit en die uniekheid van Christus is baie duidelik deur die profesieë uitgewys. Ons gaan nou kyk na die groot verhaal en die ewige lewe. Weet want Christus het nie net gekom en iets afgehandel en weggegaan nie. Hy het hy dit kom doen vir 'n baie sterk boodskap vir my en vir jou vir die toekoms en hoop vir my en jou vir die toekoms. En die groot verhaal waarna ek verwys hierso is die uittog uit Egipte. Uh en die instelling van Paasfees. Want dit is 'n 'n proses, 'n gebeurtenis wat plaasvind met die hele wêreld van weet. Maar voor ons voortgaan, kom ons vra die seën van die Here. Ons Vader, ons loof en prys U omdat ons met U woord kan besig. Ons bid om U uh, om om om deur U toegerus te word met die waarheid van U woord en dat ons kan sekerheid kry dat U ons hoop is vir die ewige lewe. En dat ons daardeur hoop vir ander mense kan gee en dit kan weet dit is u Heilige Gees wat die werk doen. Rus ons asseblief toe met die heerlikheid van u teenwoordigheid en die kragtige werking van die Heilige Gees om ander mense te kan help. Ons bid dit net in die naam van Jesus Christus ons verlosser. Amen. Goed, die groot verhaal. Ehm um, ons weet voorheen belangrik net gou weer hersiening Uh dis belangrik om 'n ander persoon te luister wat hy vir jou sê om baie uit te vra wat hy glo. Nie om te kritiseer nie, nie om hom te beweer verkeerd bewys nie, want dit gaan oor om die Bybel waar te wys en om Jesus waar te wys en dit doen ons deur uit die skrif uit met 'n persoon te praat. Nee, dis waaroor dit gaan. Nie om te verander persoon te sê hoorie maar jy's verkeerd nie. Eh, ons gebruik dit daai woorde nie in appels getik nie want dan sit jy hom op sy agtervoete en dan gaan dit oor wat wat jy dink en redeneer en so meer. Jy praat met 'n persoon wat jy verstaan uit die woord van God uit en wat jy verstaan uit die woord van God en jy getuig hoe dit jou lewe verander dat jy hoop gekry het en daai hoop wil jy graag met hom deel, né? So dit gaan oor 'n getuienis, gaan nie oor ons relasies nie. Dit gaan oor die werking van die Gees in jou as getuie en in daai persoon se lewe. Dit gaan oor die woord van God wat 'n tweesnydende swaard is en gebruik word baie kragtig in ons getuienis en ons gebruik skrif in ons getuienis. Jy kan net twee of drie versies gebruik van die messiaanse profeseë en jy kan alreeds vir persoon laat besef hier's 'n God wat werk. En dan ons tema is die ewige lewe in hoop en dit is Jesus Christus. So die groot verhaal God is hoop vir alle nasies van die begin van tyd het Abraham gesê deur jou sal alle nasies geseën wees, né? En dit gaan tog te doen wees met die toekoms. Jy sien net geseën, jy's geseënd omdat jy weet jy het 'n hoop vir die toekoms wat Jesus vir ons moontlik gemaak het en dis die ewige lewe. Jy weet, daar's nou 'n prentjie van Tafelberg. Ehm um, 'n mens kan nou vra, maar hoor hierso, wag 'n bietjie. Hoekom doen God nie nou 'n wonderwerk nie? Hy hy gaan staan op Tafelberg. Hy maak seker dat dat uh, eh, CNN en ETV en wie ook al eh, Cable uh, News Network en alre manne dat hulle nou ook daar is om afneem want so aan. So hy doen hierdie groot wonderwerk daar op Tafelberg. Hy kloof vals by daar dat jy net visse sien spat groot uh, wonderwerk hier op Tafelberg. En dan sê hy ook vir almal sê dan luister hoor hierso hier is God wat die aarde geskep het. Ehm um, julle sien my nou. Uh Jesus Christus is die verlosser. So nou moet julle begin glo. Hoekom doen hy dit nie? Hoekom hoekom maak hy dit 'n nou soort van net vir ons maklik nie en en, en dit nou so doen nie? Het jy al 'n bietjie daaroor gedink? Ja, waarskynlik het jy. Wel. Hy sal dit nie doen nie, maar dit gaan ons niks help nie want ons ken hom nie. 'n Mens moet hom ken voordat jy kan verstaan wie hy is en waarom hy iets doen en wat dit vir ons beteken in die toekoms in. Voordat ons kan heil wees, voordat ons kan voordat ons deur hom onderrig kan word, moet ons hom ken. Maar aan die ander kant gaan dit ook oor jy moet 'n lewende verhouding met hom hê, nie 'n blitsoomblik nie. En daai lewende verhouding kry ek en jy deur die woord te bestudeer, elke dag die Bybel te lees, lekker Bybel te lees en deur hom onderrig te word. Ons kan ook sê aan die ander kant dat die wêreld het hom gesien. Berg Sinai het hy verskyn. Ehm um, hulle het so bang geraak deur hierdie goddelike verskyning dat hulle vir Moses gevra het, "Praat jy liewers met die Here? Ons raak te bang, ons gaan doodgaan." Die wêreld het hom ook gesien in Jesus Christus, volgens die geskrifte, wat as mens op aarde kom verskyn het. En die wêreld sal hom sien wanneer hy weer terugkom om sy koninkryk op die aarde te vestig. So miskien 'n bietjie konteks daaroor, né? Nee. Maar uit ons kom konteks skep in terme van tyd. En ons gaan 'n bietjie kyk daarna. Die groot verhaal, ons moet vir ons kinders vertel. Kom ons lees stukkies van Deuteronomium 6 vers 20 tot 25. As jou seun jou later vra en sê wat beteken die getuienisse en die insettings en die verordeninge van die Here ons God julle beveel het, dan moet jy aan jou seun sê: Ons was slawe van Farao in Egipte, maar die Here het ons deur die sterke land uit Egipte uitgelei en die Here het groot en onhoubaar onhoubringende tekens en wonders voor ons oë in Egipte en aan Farao en sy hele huis gedoen. Hy het ons daarvan uitgelei om ons in te bring sodat hy ons die land kan gee wat hy aan ons vaders met die eed beloof het. En die Here het ons beveel om al hierdie insettings te volbring om die Here ons God te vrees dat dit ons altyd goed mag gaan om ons in die lewe te hou soos dit vandag is. En dit sal geregtigheid wees vir ons wees as ons volvuldig al hierdie gebooie hou voor die aangesig van die Here ons God soos hy ons beveel het. So die Here het groot en al hy hy bring in 'n tekens en wonders voor ons oë in Egipte en die Farao in sy hele huis gedoen. Die Here het groot dinge laat gebeur, né? Kom ons kyk verder. Eksodus 9 vers 13 tot 16. Verder die Here aan Moses gespreek en gesê: Maak jou môre vroeg klaar en stel jou voor Farao en sê vir hom: So spreek die Here, die God van die Hebreërs: Laat my volk trek dat hulle my kan dien, want die hierdie keer sal ek al my plan in jou hart stuur en teen jou dienaars en jou volk dat jy kan weet dat daar niemand op hierdie aarde, hele aarde is soos ek nie. Want anders sou ek my hand uitgestrek het en jou en jou volk met die pes getref het en jou en jy sou van die aarde verdel gewees het. Maar jy's hierom het ek jou nog laat bestaan dat ek jou my krag kan toon en dat hulle my naam op die hele aarde kan verkondig. Kan jy sien wat hier gesê word? Sodat ek en jy vandag gered kan wees en kan God kan ken het daai gebeurtenis op plaas gevind. Die slawerny in Egipte en die verlossing uit Egipte. <clears throat> Met ander woorde, ons kan verstaan dat die verbondsvolk was toe hulle uit Egipte uitgetrek het op pad na die beloofde land. Soos ek en jy as gelowiges vandag as verbondsmense op pad na die ewige saligheid met Christus. Reg? Ons het hoop. En nou word dit gedoen en dat hulle my naam op die hele aarde kan verkondig. So is net een God. Gaan lees maar Jesaja 45 weer. Daar is net een God, né? Gaan lees Jesaja 4, moet my nie name van baals noem nie. My my volk gaan te gronde eh, eh, in in 'n tekort aan kennis. Dit gaan oor die naam van God. En dit gaan oor die Messias, wat die naam van God vir ons kom bekend maak het. Baie groot verhaal. Kom ons lees op Eksodus 10 vers 1 tot 2. Verder die Here vir Moses sê: "Gaan na Farao toe, want as ek het sy hart verraad, nê, nee, ook die hart van sy dienaars, sodat ek hierdie tekens van my onder hulle kan verrig en dat jy voor die ore van jou kind en jou kindskind kan vertel wat ek in Egipte aangedoen het." Wat daar ons moet vertel, ons vir kinders vertel. En my tekens wat ek onder hulle gedoen het, dat julle kan weet dat ek die Here is, dat julle kan weet dat ek die Here is. Rigters, die tyd van Rigters, Rigters 6 vers 12 tot 13. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê: "Die Here is met jou, dapper held." Toe vra Gideon vir hom: "Ag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge aan ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders wat ons vaders ons van vertel het?" Deur te sê: "Het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie, maar nou die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete, 'n verlore volk, 'n onge ongehoorsaam aan die Here." Maar kan jy sien, kinders ons vertel, die vaders ons vertel dit. Die Here het ons nie uit Egipte laat optrek nie. 'n Baie groot verhaal. En dit is met 'n doel gedoen. Psalm 44 vers 1 tot 3, Dawid, 1000 voor Christus, vir die musiekleier van die kinders van Korag, vir die kinders van Korag, 'n onderwysing oor God. Met ons ore het ons dit gehoor en ons vaders het ons dit vertel. U werk het u gedoen in hulle dae in die dae van die voortyd. U self het met u hand nasies gedrywe, maar hulle geplant. U het volke kwaad aangedoen, hulle daarinteen laat uitsprei. Ons sal net nou kyk na volke kwaad aangedoen in konteks hoekom die Here dit gedoen het. Maar die die die kinders van Korag het hier getuig dat ons het gehoor, ons Vader het ons dit vertel. U werk het u gedoen in hulle dae met 'n doel, né? Joel, Joel 1 vers 1 tot 4. Die woord van die Here wat tot Joel die seun van Petuel gekom het, hoor dit o oudstes en luister alle inwoners van die land. Het so iets ooit in julle dae of in die dae van julle vaders plase vind? Vertel daarvan aan julle kinders en julle kinders en aan hulle kinders en hulle kinders aan die volgende geslag. Wat die afnyper laat oorbly het, het die trekspring kan verslind en wat die trekspring laat oorbly het, het die voetganger verslind en wat die voetganger laat oorbly het, het die kaalvreter verslind. Met ander woorde die pla dit wat in Egipte plaasgevind het. Ons moet dit vertel. So kom ons kyk weer die groot verhaal. Die groot verhaal is gevier vanaf die verlossing uit Egipte, Paasfees. Hulle het Paasfees ingestel om die verlossing uit Egipte uit te vier. Die laaste plaag, die 10de plaag, is die dood van die eerstgeborenes. Met ander woorde, hulle het 'n lam sonder gebrek geneem Hulle moes dit doen, paasfees. Hulle het die lam se bloed gevat en teen die deurkosyne gesmeer. En dit het veroorsaak dat die engel van die dood pas oor hulle huise, nê, nee, het hulle verbygegaan. Ons lees daarvan in Eksodus 12 en Levitikus 23 dat die Here opdrag gegee het dat die paasfees gevier word deur die uh, Israeliete. Baie belangrik, lam sonder gebrek. En hierdie paasfees en al die ander feeste van die Here is gevier met anderwoorde van hierdie tyd af meer as 1400 jaar voor Christus tot vandag toe nog. Vier hulle dit elke jaar op spesifieke dae. So die Messias is duidelik profeties hierin. Die Messias is die volmaakte lam van God. Hy is sonder sonde. En sy bloed het vir die mens ingestaan soos die paaslam se bloed in die deurkosyne, so het Christus se bloed gevloei vir my en jou om versoening tot die Vader te hê. En dan belangrik, ons het gesien in die vorige skrif, dit gaan oor die naam van God. En nou kan ons die hoëpriester gebed van Jesus Christus in Johannes 17 maar gaan lees en wat het hy gesê? Ek het u naam aan hulle kom bekend stel. So dit maak die hele prentjie vir ons baie mooi vol, nê? Nee? En ek en jy het hoop. En ons gaan 'n bietjie in detail ingaan, bietjie meer detail ingaan Ehm um, ek kan maar vir jou sê daai boek laat die woord getuig op die webtuiste www.matthew28.co.za. Kan jy gaan lees? Daar's 'n daar's 'n hele hoofstuk oor die messiaanse realiteit en die feeste van die Here. Gaan lees dit gerus. gerus. Daar's jou baie meer detail wat jy kan gebruik uh wanneer jy getuig en met mense praat. Maar kom ons kyk. Die groot verhaal profeties die Messias, die naam van God verkondig. Psalm 40 vers 6 tot 8. Groot dinge het U gedoen, Here my God. U wonderse gedagtes vir ons. Niemand kan met U vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel. U het geen behag in 'n slagoffer of 'n spysoffer nie. Oor het U vir my gegrawe. Brandoffer en sondoffer het U nie geëister nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom in die boekrol is dit vir my voorgeskrywe in die boek Rose het my voorgeskryf en daar bevestig Jesus Christus dit in Psalm 5 vers 48 tot 40. En julle het sy woord nie as iets blywends in julle ore nie omdat julle hom wat my gestuur het nie glo nie. Julle ons soek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin ewige lewe het en dit is juist die wat vir my getuig en wil nie na my toe kom om die lewe te hê nie, die ewige lewe. En dis wat ek voorheen ook al gesê het. Ons gesprek met 'n persoon gaan oor ewige lewe. Dit is jy besig met die lewe. Kies die lewe, né? Nee. Daar sê Jesus, die skrif is juis hy wat oor my getuig, soos in Psalm 40 vers 6 tot 8 voorspel is. Die naam van God verkondig, kom ons kyk Romeie 9 vers 17, want die skrif sê aan Faroe, jy is hiervoor dat ek jou laat optree, dat ek, jou, dat ek in jou my kracht kan toon, en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. Dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. Johannes 17 vers 1, 8, waar Jesus bid as die hoëpriester. Ek gaan nie die hele deel lees nie, maar julle kan self gaan lees, maar ek wil net vanaf vers 6 vir jou lees. Jesus bid vir die disippels en aan die Vader en hy sê ek het U naam geopenbaar aan die mense wat U uit die wêreld vir my gegee het. Hulle het aan U behoort en U het hulle aan my gegee en hulle het U woord bewaar. Nou weet hulle alles dat alles wat U my gegee het van U kom want die woorde wat u vir my gegee het, het ek aan hulle gegee en hulle het dit ontvang en waarlik erken dat ek van u uitgegaan het en hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek het u naam openbaar aan die mense nou. So ek en jy kan geen twyfel hê dat die Messias die een is wat die hele groot verhaal kom volbring het wat aan Farao gesê is dat my naam verkondig kan word die hele wêreld my naam sal weet. So hy kom weer vir die wat hom verwag. 750 voor Christus Jesaja 11 vers 10 tot 2. Ek lees net vir jou 'n stukkie uit vers 12 wat eh, uit, uit vers 12 uit en hy sal 'n banner ophef vir al die nasies. En dan wanneer Karla kom die seuns van Israel wat verdryf is, want almal wat die volk is wat terugkeer, hy sal banner ophef vir al die nasies. En wat 'n stad in die wêreld weet almal wat aangaan elke oomblik. Jerusalem heilige er banier op vir alle nasies. En almal weet waaroor dit gaan en wat gebeur daar. Jesaja 25 vers 9, 750 jaar voor Christus. En hulle sal 'n dag sê, kyk, dit is ons God op wie ons gewag het dat hy ons kan verlos. Dit is die Here op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Weet ek kan jy met reg met iemand sê dat ek verwag die Here Jesus en ek kan jou vertel hoekom ek hom verwag. Ons kan vir iemand vra, verwag jy die Jesus, die Here Jesus? Verwag jy hom? Het jy hoop in hom? Want jy hoop tog op iets wat in die toekoms uh in die toekoms vir jou verwag, né? Nee. En net dag en hulle sal net dag sê kyk dit is ons se God op wie ons gewag het, maar 'n ander spesifieke God op wie ons gewag het. En dan Hebreërs 9 vers 28, so sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Ons kan net iemand verwag wat ons ken en ons kan weet hoekom hy om met ons bemoei het en wat hy in die toekoms vir ons beplan. So kom ons kyk na die wonder van Paasfees en Jesus Christus se volmaakte lam van God. Jy weet die hele wêreld se kalender het verander na hierdie verlossing. God het die hele wêreld se kalender kon verander. Ek weet net van interessantheid uh, eh, ek kan vir jou vra watter jaar as jy gebore en jy kan nou dink ek het daai en daai jaar. Ek kan ek vir jou vra is dit voor Christus of na Christus? I rest my point, né? Die hele wêreld draai om hierdie gebeurtenis. En ons lees ook dat oorspronklik in daai tyd wat Paasfees ingestel was, was dit die maand Abib wat uh, bekend staan as lente. Dit beteken lente Met ander woorde, dis hoekom dit vandag ook bekend staan as die lentefeeste. Maar dis verander na die woord Nisan. En die woord Nisan beteken geestelike geboorte om te bot, nê, nou, so wonderwerke, geestelike geboorte. Want Israel en daar ook op daarop volgend die kerk is gebore op Nisan 14. So Deuteronomium 16 vers 1 en 2 net om dit te te wys. Daar staan onderhou die maand Abib en hou Pasga vir die Here jou God, né? Pasga is baie keer verwys na as Paasfees en fees van ongesuurde brood uh, gekombineer. Maar jy kan sien daar sê dit Abib. Want dan lees ons later in Ester 3 vers 7 in die eerste maand, dis die maand Nisan in die 12de jaar van koning Ahasveros en so meer. Want alreeds die maand het verander na Nisan toe. Die Messias tree dan op in volmaakte gehoorsaamheid om ons hoop te wees na nou, die ewige lewe. Hy is die lewe. So ons vra die vraag, waarmee is hy besig? Wie is Jesus Christus vir jou? Is hy net 'n uh, oulike rabbi, 'n slim rabbi? Is hy maar net een van baie profete en so aan? Né? Verwag jy om tot saligheid? Want as jy nou net uh, 'n 'n rabbi of 'n gewone profeet is en so aan, kan hy jou die ewige lewe gee? Hou jy jouself besig met die ewige lewe? Waar is jou denke met die ewige lewe? Onthou Christus is die ewige lewe, né? So kom ons kyk gou na die feeste van die Here en ek gaan in die detail hier ingaan. Ek wil net 'n paar goed vir jou uitlig wat jy kan gebruik as jy met iemand praat oor hierdie groot verhaal. <clears throat> die die daar sewe hooffeeste van die Here is in twee kategorieë ingedeel, die lentefeeste, want anders die tydperk van Nisan wat lente is, geestelike geboorte en dan die herfsfeeste. Die lentefeeste is dan paasfeest, die feest van ongesierde brood, die feest van eerste vruchte en die feest van weke wat later as pinkster bekend gestaan het. Die herfsfeeste is die feest van trompette, die versoendag en die hittefeest of het stande bekend die feest van tabernakels. Kom ons kyk net vannacht na die lentefeeste en wat dit vir my en jou vandag beteken weet dis 'n besige skuif hierdie, maar kom ons dink net gou-gou mooi. Die lentefeeste, dink mooi daaraan, is reeds histories volbring in detail deur Jesus Christus. Soos reeds gesê, vir meer as 1000 jaar, 1300 jaar voor Christus is hierdie uittog uit Egipte gevier met Paasfees op Nisan 14. Levitikus 23 vers 5. 'n Lam sonder gebrek waarvan die bene nie gebreek mag geword het nie, moes om laat middag, drie uur die middag, op Nisan 14 geslag word. En dan was een sekere manier hoe hulle het moes eet en so meer. Wat ook gebeur het is, hulle moes een lam sonder gebrek, moes hulle met ander in die handen kry. So die pelgrims wat paaswees kon bijwoon het in Jerusalem, het op Nisan 9, Nisan 8, Nisan 9, het hulle in Jerusalem aangekom, dan moes hulle op Nisan 10 aan die lam, die lam aan die priesters, gaan aanbied wat sonder gebrek verklaar moet word deur hierdie priesters. Kyk nou mooi. Kan amper sê hou vas in jou stoel, né? Die volmaakte lam van God, Jesus Christus. Kom, jy's op Nisan 9 in Jerusalem aan op 'n donkie, soos die Jesaja voorspel as dit al voorheen aangelees. Jesaja 9 vers 9: Verheug jou grootliks, o dogter van Sion. Jy, goeie dogter van Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou, regverdig en oorwinnaar is hy nederig in 'n ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vol van 'n eselin. Kyk jy hoeveel detail, selfs die datum wat hy daar aankom. Op Nisan 9 kom hy in Jerusalem aan profeties op 'n donkie as die koning. En dan baie interessant, Jesus word aan Pilatus en Herodes aangebied wat beide verklaar dat hulle geen skuld in hom vind nie. Soos die lam voor die priesters elke jaar moes kom en sonder gebrek verklaar nou dat soos Christus ook aan beide Pilatus en Herodes aangebied. En hulle het gesê hy verdien nie die dood nie. Ons lees dit in Lukas 23 vers 14 tot 15. So Jesus, dink mooi, is op Nisan 14 Paasfees gekruisig. Juis op daai selfde dag wat hulle Paasfees gevier word die lam geslag moes word, op daai selfde dag is Christus gekruisig. Dit is 'n toeval. En hy sterf aan die kruis laatmiddag 3 uur, die 9de uur. Dieselfde tyd self, dieselfde dag. Re? Hy volbring die fees van ongesuurde brood deur vir ons sondes te sterf, wat ons lees in Jesaja 53 onder andere. Want die fees van ongesuurde brood seer deeg in die in die Bybelse tyd het verwys na jou sonde. En hulle moes 'n fees van ongesuurde brood vier wat wys het hulle het suurdeeg verwyder uit hulle huise uit. So het Christus ons sonde verwyder. Hy het dit volbring. Dan hy staan op die op die fees van eerste vrugte staan hy die dood het op. Baie interessant die offers wat hulle daai tyd moes vier, daai in die fees fees van eerste vrugte. Jy weet en mense kan baie praat uh, nog om verder die waarheid van Christus uh, in die Bybel toe te lig. Jy weet soos byvoorbeeld die die die um, uitleg van die van die tabernakel daai tyd en later die tempel hoe dit duidelik Christus verbeel het Jy kom in, daar's net een ingang. Kry die brandoffer altaar. Christus is geoffer vir ons sondes. Kom jy by die waskolom, het ons sondes afgewas. Stap jy in die heilige in, wat kry jy in die heilige by die toonbrode tafel? Christus is die brood na die ewige lewe, né? Waar is hy gebore in Bethlehem? Dit beteken plek van brood. Kyk jy links, dan sien jy die die die uh, kandelaar. Hy is die enigste lig van die wêreld. Kom jy by die wierookoffer altaar, Christus is die gebede van gelowiges wat opgaan, né, in Openbaring dan kry jy die voorhangsel tydens Christus se dood het die voorhangsel in twee geskeur. Want as jy deur die voorhangsel beweeg, dan kry jy binne die allerheiligste wat die ark van die verbond was by die teenwoordigheid van die Vader verteenwoordig het. Mense sal vir jou sê nee, nee jy bou Christus nou in die in die tempel en net 'n manakel in. Ek sê vir jou is baie moeiliker om daai uit te haal, né? As jy kyk na die offers van die Ou Testament verbeeld Christus deur en deur reg, daar's vyf hoofoffers, waarvan die maaltydoffer die enigste offer is waarvan die man die, die persoon wat die offer bring deel het in die offer, hy kan deel van die maaltyd kry. En dis ook 'n beweegoffer. En omdat jy's daai daai offer het hulle gedoen op fees van eerste vrugte. Christus het op die fees van eerste vrugte uit die dood uit opgestaan en beweeg uit die graf uit. Op daai dag, daai sonoggend, toe hulle fees van eerste vrugte gevier het, daai selfde dag staan hy op die dood uit op ek en jy vandag kan weet, hy is ons eerste vrugte na die ewige lewe. En die Heilige Gees word op die fees van weke uitgestort. Baie interessant, né? Na hulle uit Egipte verlos is Paasfees, het hulle 50 dae later. Dit is 7 weke, 7 x 7 is 49 op die 50ste dag het hulle by Berg Sinai die wet van Moses ontvang. Toe die volk Israel gebore. Daai selfde dag wat hulle die feest van weke gevier het, was die disciples by mekaar in groot afwachting. En mens kan lees in Habakkuk en CG lees mens hoe hulle die skrif wat hulle gebezig het op die feest van weke, van ons sien die Heere kom, stormwind ne, en vuur. Hoe is die Heilige Geest ook hulle uitgestort by selwe dag, stormwind en vlamme soos vuur, getrouw volgens die geskrif. So, feest van weke was hulle by mekaar gegeven en die Heilige Gees is op die disippels uitgestort. So dit word toe Pinkster. En Pinkster beteken 50ste op dieselfde dag. Ons lees daarvan in Handelinge 2. So hoeveel waarheid wil ons nog hê om te glo? Nee. Hoe wonderlik is dit nie dat ek en jy kan besef Jesus Christus het hierdie lentefeeste volmaak volbring sodat ek en jy kan weet sonder twyfel hy is die heilige volmaakte lam van God en is net God self wat dit kon vermag volgens die geskrifte nê. Nou kan ons 'n stappie verder neem. Die herfsfeeste lê nog voor. Hulle word alreeds gevier van daai tyd af, maar hulle is nog nie volbring nie. So ons kan die vraag afvra as Christus dan die lentefeeste so volmaak volbring het. Wat se kans het hy die herfsfeeste gaan volbring? Die antwoord is 100% ons kan seker wees. En die herfeeste is die fees van trompette, die versoendag en die houtefees. Kom ons kyk vanaand daarna. So die herfeeste gee vir my hierdie toek vir my en jou die hoop in die toekoms. Ons kan beslis weet dat Christus gaan weer kom, jou koning kom. Fees van trompette, hulle vier op die fees van trompette, die skepper van die heelal. Hulle vier hom as die koning, né? Nee, Levitikus 23 vers 24 fees van trompette. Ons lees byvoorbeeld in Psalm 81 hoe hulle die Here as koning vier. So hy gaan definitief weer kom as koning. Hy sê goddelike hoëpriester volgens die priesterorde van Melchisedek wat vir ewig ons versoening met die Vader bewerkstellig het. So ons lees daarvan as versoendag hy het versoening bewerkstellig met ons in die Vader. Want op versoendag elke jaar moes die hoëpriester gaan een keer 'n jaar op versoendag dan moes hy in die allerheiligste inbeweeg en hy moes versoening gaan doen en offer vir sy sonde en die volk se sonde. Jesus Christus die goddelike hoëpriester het gekom en vir eens en vir altyd daai offer gewees vir ek en jy om ewige uh toenadering tot die Vader te hê. Ons lees ek bevol daarvan in Psalm 110 vers 4 wat Dawid praat en hy praat beslis nie van homself nie. U is koning volgens die priesterorde van Melchisedek, né? Nee. Psalm 104, 110 vers 4. So Christus het reeds vir ons verzoening bewerkstellig. En hy gaan, hy gaan beslis weer by ons kom om te tabernakel, die koninkryk, gaan hy kom vestig, die feest van tabernakel. Tabernakel beteken tydelike huisvesting. Hy gaan kom om by ons te tabernakel, hy gaan sy koninkryk op aarde weer kom vestig. Dus lees daarvan in Leviticus 23. So dit is so wonderlik om te besef dat hy gaan beslis weer kom. En hy gaan weer kom om te kom tabernakel. Ons gaan hom weer sien. Wonderlik dan om te lees 1 Johannes 5 vers 20 tot 21. Ons weet wat die weet dat die seun van God gekom het en ons verstand gegee het om waaragtig te ken en ons in die waaragtige in sy seun Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. My kinders bewaar julle self van die afgode. Sagaria 12 vers 10 en hier is 'n wonderlike stukkie skrif wat 'n mens ook kan gebruik om die drie-eenheid van God te verstaan. Maar oor die huis van Dawid, Sagaria 12 vers 10, maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgie die gees van genade en smekinge en hulle sal opsien na my terwyl hulle deurboor het. En hulle sal daar sal oor hom rouklaag soos 'n mens rouklaag oor 'n enigste seun en bitterlik oor hom ween soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgeborene kind. Dink 'n bietjie mooi oor die huis van Dawid. Hier is 520 jaar voor Christus. Oor die huis van Dawid, met ander woorde uit die stam van Juda, né? Nee. Soos voorspel het baie plekke in die skrif, die Messias kom uit die stam van Juda. Juda en Dawid is die stam van Juda. En oor die inwoners van Jerusalem spesifiek, dit gaan in Jerusalem gebeur sal ek uitgee die gees van genade, die Heilige Gees sal uitgegiet word. Pinkster, nê. Nee. En daar is 'n opsie na my vir wie hulle deurboor het. Wie het hulle deurboor? Kruisiging deurboor. Jesus Christus. Wat sê God wie is Jesus Christus? My. Hulle gaan opsie na my wie hulle deurboor het. Soos God die Vader en Jesus Christus. Ons sien dat hy sien Jesus Christus wat aan ons hier verduidelik as God self. Laat ons baie sterk dink aan Kolossense 2 en 3 wat vir ons duidelik gesê word die volle wese van God is in hom beliggaam. En daar sou oor hom rouklag soos mense rouklag oor enigste seën en bitterlik oor hom ween soos bitterlik gebeen word oor 'n eersgeborene kind. Hy is ons eersgeborene eerste vrugte na die ewige lewe. So ons kan praat in opsomming As ons praat oor die lentefeeste in opsomming, kan ons met ander vir iemand in vreugde vertel dat Jesus is die lam sonder gebrek <clears throat> wat op Nisan 14 gekruisig is, soos dit hulle reeds vir meer as 1300 jare denk het en vandag nog herdenk. Jesus sterf aan die kruis dieselfde tyd as die lam geslag is, die 3 uur die middag. Jesus staan op uit die dood op dieselfde dag wat hulle eerste vrugte gevier het. Hy is ons eerste vrugte na die ewige lewe die Heilige Gees is op die mens uitgestort op die dieselfde dag wat hulle die wet van Moses by Sinai ontvang het. 50 dae na die uittog uit Egipte, die fees van weke, is op die 50ste dag gevier en dit word toe Pinkster en die kerk is gebore. So is Israel volk gebore is op Berg Sinai, soos die kerk gebore met Pinkster. Dan kan ons vertel oor die herfeeste en ons hoop Christus het die lentefeeste volmaak volbring. Met ander woorde, en besligs ook die toekomstige herfees te volbring, fees van van trompette, hy is die koning wat kom. Vir Sondag die hoofpriesters vir ons versoening met die Vader bewerkstellig. In die fees van Tabernakels, hy kom weer om sy koninkryk op aarde te vestig. Verwag jy hom? Sy so die wonderlike tema wat ons kan besig oor die Messias. Hy is die banier vir al die nasies, Jesaja 11:12. Kies die lewe. Ons lees dit in Deuteronomium 30 vers 19 en 1 Johannes 5 vers 20. Kies die lewe. Besig jou met die lewe. Verwag jy hom. Jesaja 25 vers 9. Hebreërs 9 vers 28. As jy 'n disipel van hom. Matteus 28 vers 19. En is jy 'n disipelmaker? Bekleë ons met die nuwe mens wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Kolossense 3 vers 10. Laat my dink aan Dawid en Jonathan in in 1 Samuel 18 hè waar hulle uh, wapenrusting uitruil. Dis hulle verbond aangegaan het. Klere geruil, wapenrusting. Met ander woorde, hulle neem mekaar se wese aan. So neem ons Jesus Christus se wese aan. En ons doen dit deurdat ons vernuwe word tot kennis van die beeld van sy Skepper. As dinge kan Romeine 12 vers 1 en 2 dat God kom in jou denke vernuwe. En dit kan net gebeur uit die skrif uit is jou vreugde volmaak. Jesus Christus sê in Johannes 16 vers 24: Bid, tot nou het jy nog in my naam gebid en bid in my naam sodat jou vreugde volmaak kan wees. Verstaan jy wat vreugdevolle vreugde, volmaakte vreugde is in die naam van Jesus Christus? Kyk gerus in daai boeke. Laat die woord getuig, laat die woord testify God se persoonlike realiteit op Matthew 28.co.za. So Ons het nou gekyk wat beteken namtetiese apologetiek om die skrif te gebruik in ons getuig. Ons het gesien dat Christus is 'n unieke persoon met 'n spesifieke doel, so hy's die gesalfde, die Messias. Ons het gesien die groot verhaal vandag in die ewige lewe wat Jesus vir ons kom werkstellig het en ons kan hoop hê. So die volgende lesing gaan ons kyk na moontlike aanslae teen ons geloof. Ons Vader, ons dankie vir u woord. Ons kan nie genoeg sê dankie vir Jesus wat gekom het en u naam vir ons kon bekend maak het nie. Dankie vir u wonderlike genade dat ons kan weet ons is gered alleen deur genade en nie deur ons eie toe doen nie. Ons loof en prys in die naam van Jesus. Amen. Sien julle volgende keer. Thank you.